Seobert sieht nicht nur freundlich aus, sondern hat auch einiges auf dem Kasten. Mit Lupe und Laptop in der Hand ist er stets bereit, die besten Plätze in der Ergebnisliste zu erreichen. Keine E-Commerce oder Werbeagentur sollte auf diesen haptischen Werbeträger verzichten. In stressigen Zeiten dient Herr Bert als Ruhepol und kann einfach zusammengeknautscht werden, ohne dass er seine Ursprungsform verliert. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.